This should be played at high volume. mormânt Astupat cu toane de pământ Se râd de noi ca de niște proști Ne string de gât, lăsându-ne așteptând Suferind, încep să strig Luptând o să obținem în curând ce avem mai scump Trebuie să ne revoltăm, să luăm ce ne aparține Chiar nu-ți pasă, zim și mie ce va fi mâine cu tine Ne ridică prețurile, își pregătesc hățurile Să ne încalece pe toți, povestindu-ne drepturile Alții așteaptă să-i salveze Unirea cu România e un plan foarte prost La fel ca și democrația Sărăcia ne apasă să fugim în alte țări Să furăm, să jefuim Italienii de brățări, tu crezi că am inventat ce-am citit Până acum deschide ochii și privește A rămas din țară, spun soldații Apără poporul, sărmanii sunt alergați Ei sunt patrioții țării vânduți de deputați toată țara trebuie să facem revoluție Să dăm toți milionerii jos de la conducere Altfel ne așteaptă sărăcie Și chiar ghetouri o să vindem toți droguri Înghețând pe după blocuri Nu înțeleg cum poți să taci când te nu mai dragi, bogați oameni săraci Muncesc ca niște obsedați Hai să-i mâncăm pe deputați ca niște canibali stresați Că ne vindem pentru bani ca să ajungem toți bogați Numai că pula te dezamăgesc Prea mult viseze, timpul să te maturizezi Și viața ta să o modelez Deci tu mă crezi că mâine dacă mor pentru țara mea O să mă vezi lângă gunoi aruncat ca cârpa la podea Tu mă urăști sau mă susții, ia zi pentru ce fac Dai din cap sau vrei să fii universal soldat în rap Din underground, primul round Ca fun s-a pus pe sound, șase ani de așteptare Vrem toți deputații down Mergem în război cu ei, până mormânte Ne dau prețuri majore și cadou funii la gât Venim ca o armată întreagă de patrioți Refuz să fiu condus de escroși și mafioți Deci alegi sau te sfârșești pe calorifer reci Îmi faci priviri că ești de acord, dar știu precis te răzgândești Am o întrebare, domnul președinte minte De ce mereu trebuie să revin la aceleași cuvinte? Pe voi vă doare în cote, iar pe noi ne roade pofta Și nu flămând acum tu crezi că mă hrănesc cu strofa Într-o țară atât de mică, cine crezi că mă ascultă? Cei ce-mi dau dreptate îi găsesc 1% Restul mă insultă, mă discută Dar tot rămân ca să rimesc până în apar dureri Întâmplă, sunt ca un câine în mulțime Vreau dreptate, beau și sânge Fac tot imposibilul să ajung până la tine Am atâtea zile proaste, deja am 20 Și nu pot să mă schimb încă prin cap doar gânduri regi Ce să facă cei ce bagă nechile cu terci Politica ne îndeamnă să rămânem proști pe veci Mâncăm din publicitate, unde vezi dreptate Și ce folos că ai buletin de identitate Dacă mâine o să dispar și nu o să auzi nimic de mine Mă găsești la fund în prut, între crege asasinat ca crime Ei vor să ne vadă, vor să ne vadă, mormânt, mormânt.